Esta noite fixose efectivo o traslado da Central de Emerxencias 112 ao Concello da Estrada. Seguimos mantendo eh, que é unha atitude temeraria por parte da Xunta de Galiza que eh, sin, continuou con este traslado sin ter en conta que a plataforma informática, a nosa ferramenta de traballo segue sen funcionar, os traballadores e traballadoras eh, nos crea unha inseguridade e ademais eh, ralentiza todo o que é a xestión das emerxencias iso eh, evidentemente ten consecuencias. Eh, por outro lado, a, a, hai enriba da mesa unha folga convocada xa dende o día 15 que continúa a día de hoxe indefinidamente ata que a administración eh, se mm, sente a negociar co comité de folga e cos traballadores e traballadoras e a partir de mañá esta folga será do 60%. A Xunta de Galiza segue pensando que cunha folga en riba da mesa do 60% as emerxencias van a, van a ser xestionadas da mesma maneira e a responsabilidade deles e a responsabilidade da administración que isto remate, que isto finalice da mellor maneira posible e canto antes. Estamos en folga, primeiro, porque desde a Xunta de Galicia e desde a empresa a formación que se nos dou foi eh, deficiente e insuficiente, porque eh, o traslado ou vamos a ter que pagar do noso bolsillo os traballadores e traballadoras e a, a administración, a Xunta de Galiza se desentendeu por completo por completo deste problema e eh, por outro lado porque eh, este traslado vai a supoñer unha, eh, un problema na conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores e traballadoras do 112.